Начинается высадка штурмовых групп. Танки ближе друг к другу. Десант приготовится к высадке. Фортивная мина была замаскирована возле дерева. Ребята, ответьте, все в порядке? Не стрелять, никому не стрелять. Внезапно из-за дыма показалась подбитая БМП. Эм эм Осторожно, никому не стрелять. Э, БМП, эм что с тобой? Можешь ответить? Ты меня слышишь? بي شو حالك يا بي ام بي؟ تعال رمي يا بي ام بي يلا تعال رمي الحمد لله Слава богу, БМП цела. صحي قرب شوي صحي قرب مترين БМП сафандализе! БМП мадруп сафандализе! БМП, остановись возле солдат. Танкисты, все в порядке. Экипаж и десант в норме. Да, да. Да, Махада, Усама Синг. Василий! اذا البي ام بي سليم خلي العناصر على مكان انزال فورا يلا سجلها قول الله يلا سجلها Давайте вперед, все в порядке. ايهاب عم تنزل ايهاب هيك ما اخذنا عمر الانزال من ال- من العربات Все, начинаем десантирование. ايهاب Танки на месте. Второй чуть назад. БМП возвращается в исходный район. После боя мы подошли осмотреть ее. Слава богу, все живы. Попадание мины в борт. Вот отверстие. انا انا شايفك من الجنة هذا السقف المازوت شرب ماهي شرب ماهي نزل ايه مكان يلا فوق الله يلا А экипаж сменил машину и вернулся в бой. Машины подходят к намеченным зонам высадки и десант вступает в бой. Танки и БМП продолжают прикрывать его. Только обнаруживается противник, машины немедленно открывают огонь. ايهاب عبي لي ثاني حمل ايهاب ايهاب ليك ايهاب في ПМП, забирай остальных и быстро десантировать. عبي لي اياها وعلي قل لي وسيم شو فيه ثواني اساله ثواني يوسف الو يا ابو يوسف شرقوا продолжается. Василий Павлов, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мушин. ANNA News, Сирия.